Ok. E abbiamo dovuto interrompere un secondo, eh, andiamo avanti con l'intervista. stavamo parlando eh, di un processo di normalizzazione della FIOM. Sì, un'altra delle cose diciamo, che sono mm, novità rispetto al congresso scorso, ehm, rispetto al quale la linea della CGL non è cambiata, eh, invece è molto cambiata la linea della FIOM, nel senso che ancora all'ultimo congresso la FIOM purtroppo tante contraddizioni però rappresentava ancora eh, un'anomalia. Di fatto eh, invece quel processo di normalizzazione, di rientro nella maggioranza della CGL oggi è totalmente concluso ed è stato in qualche modo sancito dal, eh, dall'entrata in segreteria della CGL di Maurizio Landini, purtroppo fosse soltanto questo, purtroppo a spese come dicevo del peggior contratto dei metalmeccanici ehm, da sempre, mi viene da dire. Eh, adesso qui dentro si discute di chi sarà il prossimo o la prossima segretaria della CGL, discussione che a me non interessa per niente perché vorrei discutere di merito e non dei ruoli, della burocrazia e della nomenclatura. Francamente di fatto Maurizio Landini è uno dei candidati eh, alla futura segreteria generale della CGL. Questo ripeto non perché sia cambiata la FIOM, eh, meglio non perché sia cambiata la CGL ma perché è cambiata la FIOM. Quindi da questo punto di vista eh, questo peggiora il quadro, peggiora la condizione di tutti quanti perché in qualche modo la FIOM era stata, continuava ad essere ehm, un argine e oggi invece mh, non lo è più e non lo è più nemmeno nella concezione interna della democrazia. A me ecco, piacerebbe discutere più di chi fa il prossimo segretario o segretaria della CGL, di discutere di che idea della democrazia ha. Eh, conosco l'idea che ha Maurizio Landini della democrazia, un'idea molto bonapartista, dove dopo il voto il 51, anche solo il 51% annulla oggi ogni possibilità di dissenso. Ecco, questo non è una cosa, non, non è l'idea della democrazia che può governare un'organizzazione di milioni di lavoratori e di lavoratrici. Okay, mo molte cose sono state dette, eh, si potrebbe riassumere qual è vostro, i punti cardine del vostro asse rivendicativo? Sì, allora noi mm, il nostro documento congressuale, che di fatto è il nostro programma, si articola in eh, dieci rivendicazioni, la nostra sostan sostanziare il nostro eh, riconquistiamo tutto, però ci tengo prima a dire una cosa, noi non è che facciamo la lista della spesa eh, o del, delle nostre promesse, perché sennò si fa il gioco di chi la spara più in alto. Eh, noi diremo ai lavoratori e alle lavoratrici che incontreremo nelle assemblee che non una, non delle nostre proposte, ma delle proposte della maggioranza, anche al limite quelle che noi consideriamo troviamo più arretrate, non una di quelle si porta a casa se non si riparte dai rapporti di forza, quindi dalla conflittualità, eh, dal rompere con Cisle Will, con la concertazione, dal dare protagonismo ai delegati e alle delegate, alle loro vertenze nei posti di lavoro. Eh, quindi non venderemo promesse perché già in questo paese sono troppi a vendere promesse. Dopodiché certo abbiamo un programma che si articola su parole credo molto semplici e chiare, cioè abrogazione della legge Fornero, eh, abrogazione del Jobs Act, ripristino dell'articolo 18, eh, difesa del welfare pubblico contro il welfare contrattuale, nazionalizzazione delle aziende in crisi dei settori e mm, politiche industriali di, di settore, ehm, e, ehm, riduzione dell'orario di lavoro. Eh, disparità eh, di salario, contrasto alla precarietà e quindi anche all'alternanza scuola-lavoro, al eh, lavoro gratuito eh, e insomma il maggiore eh, protagonismo dei delegati, delle delegate, del, eh, meno, meno, burocrazia e più invece eh, capacità di partecipazione dal basso. Per questo anche pensiamo che vada difeso senza se e senza ma il diritto di sciopero, il diritto di dissenso anche da parte dei delegati collegati ma non solo, che in questo Paese è gravemente sotto attacco. Da questo punto di vista penso che la sentenza che ha colpito Mimmo Mignano e i compagni eh, di Nola a Pomigliano sia gravissima, a loro va tutta la nostra solidarietà perché appunto si mette in discussione il dissenso dei delegati, la possibilità di criticare il padrone. Questo è gravissimo e anche per questo penso che noi dobbiamo chiedere il ritiro della firma della CGL dal testo unico sulla rappresentanza ma niente di tutto questo si può fare se non costruendo i rapporti di forza e questo è un tema fondamentale da cui non si scappa eh, voglio dire in tanti ogni tanto ci dicono ah, ma perché non uscite dalla CGL eh, io rispondo così no prima di tutto a me interessa proprio che continui a vivere dentro al più grande sindacato in Italia in generale in Europa un punto di vista di, vista di classe conflittuale e, alternativo, penso sia davvero importante questo. Ma poi dopodiché il sindacato è uno strumento, come tale è uno strumento che appartiene ai lavoratori e alle lavoratrici, quindi come tale io mi sento che questa organizzazione mi appartiene, non la lascio, non la lascio, non la lascio ad altri, non le lascio a una linea che pure è la linea di maggioranza che io non condivido, piuttosto... Ehm, penso che il tema che tutti dovremmo avere di fronte è la ricostruzione dei rapporti di forza, perché preferisco che siano piuttosto le aziende ad essere costrette da noi a uscire dalle loro organizzazioni di rappresentanza. E eh, poche settimane fa in Same a Bergamo, che è la nostra roccaforte, hanno firmato eh, una accordo per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario con eh, relativo incremento dell'occupazione a tempo indeterminato e hanno costretto Same ad uscire da Confindustria perché Confindustria di Bergamo non avrebbe mai accettato un accordo così costoso per le imprese e vantaggioso per i lavoratori. Ecco, preferisco che non siamo noi a uscire dalla CGL, assolutamente la difendiamo, eh, la nostra, perché la sentiamo la difendiamo come nostra anche organizzazione perché appartiene ai lavoratori e alle lavoratrici piuttosto che escano le imprese dalle loro organizzazioni, ma questo non puoi che farlo se non lavorando sui rapporti di forza. Ecco, proprio sulla, muovendo dalla centralità dei rapporti di forza, la nuova fase politica che si paventa, diciamo, fa, credo, saltare ogni logica del, del governo amico e legame CGL-PD anche che spesso si è, si è, rintracciato anche se poi con Renzi già forse era un po' messo in discussione. Ecco, volevamo sapere eh, da un lato eh, se eh, le, le, burocrazie CGL stanno elaborando un qualche nuovo tipo di, di linea, di, di strategia, di, di, stagione e dall'altro lato eh, come il sindacato un'altra cosa eh, in relazione a questa nuova stagione politica? Eh, guarda, è complicato perché in realtà stiamo vivendo una situazione veramente brutta, eh, però penso che qui nessuno possa fare Alice nel Paese delle Meraviglie, che esce dal buco e si accorge che c'è la barbarie intorno, eh, perché ci sono delle responsabilità se oggi questo Paese è un Paese eh, dove purtroppo dilaga il razzismo, la xenofobia e un'idea di di civiltà proprio così pessima ehm, e le responsabilità sono le responsabilità della politica sicuramente però anche del sindacato eh, io non lo so come la CGL, le burocrazie ragazzi della CGL si riorganizzeranno al nuovo governo, non lo so, devo dire mi fa specie sentire come succede qualche dirigente importante di questa organizzazione che ogni tanto eh, dice, ammette di aver votato 5 Stelle, davvero mi fa, la trovo una cosa veramente un po' raccapricciante, non perché eh, pensi, pe mm, io consideri che lo sia se lo fanno i lavoratori e le lavoratrici nei posti di lavoro, cioè ovvio che hanno votato la Lega e i 5 Stelle, a me non piace, credo che a te non piaccia, però dopodiché ma chi dovevano votare se non uno che gli prometteva l'abrogazione della legge Fornero? Il problema è stato nostro, casomai, che abbiamo lasciato questi temi a eh, partiti e forze politiche xenofobe eh, e razziste e, e, quindi, e quindi non ammetto che un dirigente sindacale di questa organizzazione possa dire così impunemente che ha votato un partito apertamente o, o o poco meno apertamente razzista, ma insomma adesso penso che siano abbastanza chiare le posizioni di tutti. E ehm, come si riorganizzeranno non lo so, so che però è un tema fondamentale per noi, lo è, assolutamente, è un tema fondamentale fare e per questo crediamo che dovrebbe fare autocritica il gruppo di maggioranza della CGL, cioè se siamo in una condizione come questa, eh, che cosa ha sbagliato la nostra organizzazione? anche perché guardate io vedo eh, in giro i commenti che fanno contro la CGL su qualsiasi social, su qualsiasi radio e non è che soltanto criticano la CGL perché al limite appunto non ha difeso le pensioni, i salari, i diritti, che sarebbe giusto e sarebbe sano. No, criticano la CGL perché dice apriamo i porti, restiamo umani e questo è un problema, vuol dire che anche la nostra credibilità come CGL è messa in discussione, invece la CGL deve essere un argine eh, con tutte le contraddizioni, ma deve essere come sempre è stato il movimento operaio dei lavoratori e delle lavoratrici, deve essere un argine alla barbarie. Per questo è proprio importante fare autocritica, è proprio importante questo congresso, io lo dico non vedo l'ora di andare nelle assemblee di base a parlare con tanti di quei lavoratori e le lavoratrici che 4 marzo hanno votato appunto Lega, Movimento 5 Stelle e dirgli che c'è un'altra idea, di sindacato autonomo, conflittuale, di classe. I conti con questo vanno fatti, li deve fare anche la CGL che spero che lo farà, faremo tutto perché in questo congresso si discuta di questo proprio per fermare questa deriva perché, perché poi alla fine i nodi vengono al pettine. Eh, è come un po' la storiella di quell'uomo che cade dal palazzo e a ogni piano dice fin qui tutto bene, fin qui tutto bene, fin qui tutto bene. Ma il problema non è la caduta, il problema è l'atterraggio. Bene, ringraziamo veramente, veramente tanto Eliana Como per questa intervista veramente densa di, di contenuti. È tutto dalla voce delle lotte. Grazie a voi. Grazie. Grazie. A voi.